Dyma gyfnod cyffroes i bobl ifanc Cymru. Mae cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn enyn brwdfrydedd dysgwyr o 316, gan roedd yn y sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Mae'r cwricwlwm yn newid i helpu'n pobl ifanc i fod yn fwy hyblyg ac yn ei cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a'r byd newid o'u cwmpas. Yr union sgiliau y mae cyflogwyr yn dweud ei bod am weld. Bydd pedwar diben yn ganolbwynt iddo a bydd yr rhain wrth rhaid bywyd a gwaith ysgolion. Y nod yw cefnogi ein plant a phobl ifanc i fod yn Ddysgwyr uchelgeisiol galluog yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes ac sy'n gosod safonau uchel i'w hunain, mwynhau ymchwil a datrys problemau, dadansoddi a gwerthuso data, defnyddio technoleg digidol. Cyfranwyr mentrus, creadigol yn barod i chwarae rhan yn llaw mewn bywyd a gwaith. Ac sy'n meddwl yn greadigol, manteisio ar gyfleoedd, arwain a chwarae rôl mewn tîm, mynegu syniadau ac emosiynau. Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywyd gan wireddu y dyheuadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas ac sy'n sefydlu gwerthoedd diogel, credywau ysbrydol a moesegol, deallus meddyliol, corfforol ac emosiynol. Goroesi heriau. Byw bywyd yn annibynnol. Ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd, ac sy'n ymwneud â materion cyfoes, parchu anghenion a hawliau eraill, ymroi i gynaliadwyedd y blaned, ystyried canlyniadau ei gweithredoedd. Bydd y pedwar diben hefyd yn allweddol i drefniadau asesu newydd. Beth arall fydd e newid? Caiff cymhwysedd digidol ei ychwanegu at y cwricwlwm. Ynghyd â llythrenedd a rhifedd, bydd yn sylfaen ar gyfer llwyddiant y myd addysg ac mewn bywyd. Bydd y cwricwlwm newydd hefyd yn annog addysgu creadigol a chysylltiedig, wedi seilio ar chwe maes dysgu a phrofiad. Y celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles, dyniaethau, ieithoedd llythrenedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg. Bydd yn eang yn gytbwys yn gynhwysol ac yn heriol, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd. Mae wedi groesawu'n gyffredinol gan addysgwyr proffesiynol a rheini sydd â dyddordeb yn nyfodol ein pobl ifanc. Beth nesaf? Mae ysgolion arloesi a draws Cymru yn gweithio gyda rhan ddeiliad ac arbenigwyr addysg i ddatblygu'r cwricwlwm newydd ac adnabod y gefnogaeth y bydd angen ar athrawon ac ymarferwyr i'w gyflwyno'n llwyddiannus. Yr uchelgais yw y bydd y cwricwlwm newydd ar gael erbyn tymor yr haf 2019 ac yn cael ei ddnyddio o 2022. Y fframwaith cymhwysedd digidol oedd yr elfen gyntaf o'r cwricwlwm newydd i gael ei chyflwyno ym mis Medi 2016. I ddysgu mwy am sut fydd y diwygiadau'r cwricwlwm yn effeithio arnoch chi, ewch i www.drifflig.llow.cymru blaenslais slaes Cwricwlwm i Gymru.